интерференция кубулушун үн толкундарында карайлы бир мамыдан экинчи мамыга бара жаткан кишини көрүүдөбүз мамычаларда динамиктер орнотулган адам музыканы угууда анда төмөн жыштыктагы үндөр бар адамдын турган ордуна жараша бул үндөр азаят же катуу чыгат адамдын турган ордун байкайлы бир чекитинде төмөн жыштыктагы үн катуулады. бул чекиттеги жүрүүнүн айырмасы толкундун узундугунун бул үнгө туура келген бүтүн санына барабар эки чекитинде төмөн жыштыктагы үндөр акырындайт бул чекитте жүрүүнүн айырмасы толкундун жарымынын так санына барабар үч чекитинде төмөн жыштыктагы үн кайрадан катуулайт жүрүүнүн айырмасы кайрадан толкун узундугунун бүтүн санына барабар үндүн тембри ар башка чекитте өзгөргөнүн байкадык ар башка чекитте ар башка толкундун узундугунда үн катуулап жана акырындады